好久不见啊！比我预计的时间晚了三秒。你退步了。I'm really careful。这么久没回来了，有什么感觉？还不错。想不到你会炒饭。我更想不到要重出江湖了。The suspect started up the hand of God ten minutes ago。来这里干嘛？上帝之手被偷了。 林先生，我们相信，只有你才能找到他。我可以找到他，好好保护他。欠我一条命，跑吧！